Wat 'n voorreg om saam te reis uit die Here se woord. God se woord is ons padwyser, ons kompas, dit is ons lewe. Ek wil altyd saam met Petrus sê in Johannes 6: Here, waar sal ek heen gaan as ek nie na U toe kan kom nie? U het die woorde wat die ewige lewe gee. Voel jy ook so? Ons is besig met 'n wonderlike reis greep vir greep uit die Prediker. En al het jy nou van ons vorige Bybelreise gemis saam op die prediker, uh ons sê vir mekaar hierdie is 'n fris boek. Die prediker is 'n omgesukkelde ou. Hy vat niks vir goedkoop soetkoek nie. Hy is nie so baie mal oor die tipiese uitsprake van godsdienstiges en hulle leiers wat op sy ore geval het nie. Uitsprake soos daar's 'n doel met alles. Hy sê: "Wag, ouens, Alles is 'n gejaag na wind. Alles kom tot niks. En wanneer hy hoor daar is 'n eh, orde en God het alles netjies uitgewerk en beplan, dan sê die prediker stop 'n bietjie. Ek sukkel om die sin van die lewe te kry. Eintlik gaan die hele prediker in 'n sekere sin oor 'n soeke na die sin van die lewe. En ek vermoed hier in coronatyd is dit wat met baie van ons gebeur. Wanneer mense baie verloor, party selfs alles, dan is die vraag: waaroor gaan die lewe? Wat maak die lewe die moeite werd? Wat is dit wat God in hierdie lewe gesit het wat so hard is? Wat maak dat jy kan vasbyt? Nou, ons het in Prediker 1 en 2 gesien hoe hy sulke reise onderneem na die sin van die lewe. En as jy sulke geraas hoor is my klein hondjie wat hier rond hardloop. Nou, kom ek wys gou. Kom kyk gou. Sê gou hulle vir al die ooms en die tannies. Kyk net gou hierso. Dis ons nuwe toevoeging hier in die Uberg huishouding. Dit is Penny. En as jy haar hoor, sy raas so bietjie. Nou Penny speel. Ons is nou met die woord besig. In elk geval. So die vraag wat die meeste in hoofstuk 1 en 2 aangespreek word is is juist die prediker se soektogte na sin Hy het klomp reise onderneem. Hy het gedink as mens wysheid najag, dan gaan jou lewe betekenis hê. En toe hardloop hy dat dit klap agter wysheid aan. En toe kom hy agter dit maak net sy moeilikheid groter. In Prediker 2 het hy agter plesier aangehardloop, hy drank gejaag, hy het losbandigheid nagejaag, hy het geld nagejaag en alles was 'n gejaag na pure wind. Sal wat hy gekry het, wind. En toe sê hy vir homself uit die lewe gehaat, Prediker 2. Maar toe uit die bloute ontdek hy 'n stil paadjie. Ek wil dit sê in die Nuwe Testament se taal, toe loop hy kop aan kop aan Jesus vas in die Nuwe Testamentiese taal. In Ou Testamentiese taal, toe ontdek hy die Here. Toe ontdek die Here hom. En toe kom hy agter in Prediker 2 vers 324 dat um, daar vir 'n mens niks beter is nie as om te eet in die teenwoordigheid van die Here en vrolik te wees. Dit is wat 'n mens kry te al die ou geswoeg in hierdie harde wêreld. En ek lees dan juis hoe hy die sin van die lewe vind in hierdie eenvoudige eet en drink in die teenwoordigheid van die Here, nie saam met sy pelle en sy kuiermaats van vroeër nie, saam met die Here. 2 vers 24 ek het ingesien, dit is God se persent. Want reg deur die prediker sien ons en gaan ons nog sien, is God besig om 'n persentheid te deel. En jy moet daai persent vat en die geskenkpapier afhaal en hier's dit. Ek lees dit weer in Prediker 2:24. Dis nie aan 'n mens self te danke dat jy kan eet en drink en onder al hierdie geswoeg nog 'n stukkie vreugde kan vind nie. Dit kom van die Here af. Vir die mens, vers 26 van Prediker 2 Met wie die Here tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. So die prediker sê nie moet agteroor sit en soos my oupa gesê het, laat God se water oor God se akker loop nie. Inteendeel, jy doen wat jy kan, jy werk hard. Jy jy leer, jy ondersoek die skrif. Maar jy moet weet God alleen gee wysheid en as hy met jou lewe tevrede is, sal hy vir jou wysheid gee. En dis waarmee jy en ek nou besig is om 'n lewe te groei in die teenwoordigheid van die Here waarmee hy tevrede is. En dit is wysheid. En toe het ons op Prediker 3 gesien dat die lewe hard is. Daar's hierdie reël maat. Die een ding gebeur en die ander ding gebeur en en dat dieselfde lot op almal wag. Maar toe het ons op Prediker 3 gelees daar vers 10 en 11 dat ehm um, dat ons iets van God kan weet. Wat weet ons van God? Ja, ons kan hom nie verklaar nie. Ons kan God nie met ons verstand uitreken nie. En ons moet oppas om te dink ons is God se advokate, sy verdedigers. Hy sê wat ons wel weet is dat die Here vir ons 'n persent gegee het. Dis die tweede keer, 3 vers 12. En wat is hierdie persent? Dat ons vrolik en bly moet wees in die Here se teenwoordigheid. En dit begin met die brood wat ons elke dag eet. Prediker hoofstuk 3. En en toe het ons so saamgestap met mekaar die vorige keer tot by Prediker 4 vers 17. Kom ons lê daaraan. Mag die Here ook vanaand en elke keer as ons hier met sy woord besig is, verheerlik word as ons met die skrif besig is. Goed. Hy sê in 4 vers 17: Wees baie versigtig. Dit is soos daai waarskuwings op die medisyne, ehm die T's and C's, terms and conditions. <clears throat> Dit is soos <clears throat> wanneer jy by 'n swembad is in die publiek, dan staan daai bordjie. Hier is die reëls. Wees baie versigtig. Die prediker sê wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan. Dis beter <clears throat> om nader te kom en te luister as om jou offer te bring soos 'n dwaas. 5 vers Moenie te gou praat nie. Moenie oorhaastige belofte aan die Here maak nie. Hy is in die hemel, jy is op die aarde. Laat jou woorde min wees. Hier's die ding. Oppas vir die Here. Tjoe. Ek dink ons het mak geword vir die Here. Ek kan dit namens myself sê, maar dalk kan jy dit ook sê. Dis nie asof ons 'n heilige eerbied vir die Here het nie. Ons bars sommer enige oomblik in sy teenwoordigheid in. Ons bid sommer net links en regs. Ja, ons moet bid, moet my nie verkeerd hoor nie. Maar die prediker sê ouens, jy wat so maklik by jou ete bid, <clears throat> jy wat sommer so maklik hande vat en dan bid jy dan dink jy dis 'n getuienis. Weet jy wat? Wees versigtig. Dit gaan nie oor gebed nie, dit gaan oor met wie jy praat. Dit gaan nie maar net oor reëls nie. Dit gaan oor weet jy wie's God? Ligloop. Jesus sê dit ook. Matteus 6. Matteus 6 en Prediker 4:5 is na my wete die twee belangrikste Bybelse riglyne padwysers oor die lengte van gebed. En Jesus sê in Matteus 6: Moenie dink met alle respek God mee toe lank jy bid nie. Hy sit nie 'n stophorloos hier aan en kyk hy hoe tyd jou ber, jy het laasweek um, ehm, 10 minute gebid op 'n slag en nou is dit af na 9,5 sekondes nie. Die Here sê jy het met God te doen en as jy dit nie weet nie moenie dan nie bid nie. Moenie soos die heidene maak sê Jesus wat dink die gode hoor hulle deur hulle herhalings van baie woorde nie. Bid versigtig. Wees versigtig. Jakobus se se woorde in Jakobus 4, 1 Petrus 5 se woorde. Verneder jouself voor God. Jesus se voorbeeld in Markus 14 Eh, waar die Here Jesus wat self God is en sê sy, sy lydensoomblikke voor sy Vader buig en sê nie my wil nie maar u wil wees nederig ken jou plek buig moenie te veel woorde gebruik nie moenie dink gebed is eintlik hemelse advies aan die Here nie dit klink soos jy na baie gebede luister dit klink na sulke versoek skrifte of sulke voorstelle. Here, ons het 'n plan vir corona. Kom ons maak dit u plan ook. Here, ek het 'n plan vir die regering. Wil u dit asseblief bietjie oorweeg dan word dit u plan nie. Here, ek kan vir u voorstel wat u kan doen met ons gemeente, met ons leraars, met die wêreld. En Here, um, as u nog advies nodig het, ek sal môre verder bid. Nee. Gebed is nie hemelse advies aan die Here nie. God het nie 'n raadgewer nodig nie. Of het ons Romeine 11 vergeet? prediker weet dit en hy sê lig loop met die Here. Ehm um, moenie te intiem met God wees nie. En nou gee vir my sê ja, maar maar die Galasiërbrief en die Romeinebrief en ons Here Jesus self sê maar ons kan vir God sê Abba. En party ons vertaal dit selfs as pappa wat dit terloops nie beteken nie. Dit beteken Vader. Die Grieke het 'n woord gehad papas my elke keer wanneer Paulus die woord in die Galasiërbrief en in Romeine gebruik, die woord Abba, vertaal hy dit direk in die Grieks met pater, vader en nie met papas nie. Dis 'n ander storie. So Paulus sê nie dit is pappa nie, hy sê dit is liefdevolle vader. Maar Paulus weet God is heilig. Hy skryf dit dan net daarna in die Romeine brief dat dat uh eh, val in hoofstuk 9 tot 11 dat ons nie moet dink dat God het raadgewers nodig nie, hy is die allerheiligste. Jy kom met eerbied, met heilige respek in sy teenwoordigheid in. So nie moenie bid nie. Dis beter om nie te bid nie. Dis beter om stil te bly sê die prediker as om jou so so dwaas te gedra. Ek um, leer oor gebed by die prediker. Ek leer dat ek versigtiger, stadiger, meer gewigtig moet bid selfs by 'n ete. Dis nie 'n resitasie nie. Ons is nie met 'n kunswedstryd, geestelike kunswedstryd besig en dan sê ons dieselfde resitasie oor en oor nie. O, jy mag dieselfde woorde gebruik as jy dit bedoel. Ek glo persoonlik dat ehm um, die ons Vader is die gebed wat Jesus gesê het. Hy het nie gesê dis die modelgebed nie. Hy het gesê so moet jy bid. En dan daarom glo ek dat mense die ons Vader gereeld moet bid. Jy modelleer ook jou ander gebede daarop. Maar ek probeer dit in my lewe elke dag bid en opreg bid, stadig bid, nadenkend bid dat die woorde in my gees insink. Maar ek leer ek moet nederig wees. Die belangrikste les oor gebed is nie die inhoud nie, maar die postuur, die ingesteldheid waarmee ek bid. Dit gaan nie oor woorde nie, dit gaan oor my hart en daarom moet ek my hart suiwer, moet ek my posisie plaas in nederigheid, laat jou woorde min wees. Sê Prediker 5 vers 1: Wees versigtig. Soos my pa my altyd gesê het, my kind, die Here is nie ons speelmaat nie. Hê groot respek vir hom. Dankie vir my pa wat dit vir my geleer het. Dankie vir die woord wat dit in ewige waarhede giet. Prediker 5 uh is na my wete die heel beste teks in die hele Bybel oor geld. Nadat hy hierdie geweldige les vir my geleer het oor gebed, leer ek nou van Prediker 5 vers 7 die lesse van my lewe oor geld. Dit begin met armoede. Prediker 5 vers 7. Ek lees: "Pas jy sien die armes word verdruk, moet jy nie verbaas nie. Hy sê dit is maar hoe dit gaan en dan begin hy praat oor regering. Hy sê en dis maar die een ou wat die ander ou se baas is, wat die ander ou se baas is. Hy sê en korrupsie was al in sy dag aan die orde. Hy sê dis hartverskeurend, maar korrupsie veral by die magshebbers. Moet jy nie daaroor verbaas nie. Ons is nou verstom hier in corona tyd oor oor hoe fondse misbruik word en hoe kos nie by die armes uitkom nie. En ons moet proteseer. Ons moet ons nie heeltemal verbaas dat dit gebeur het nie. Prediker 5 sê dit gebeur. En nou begin hy oor geld praat. Hy sê Prediker 5 vers 9, die beste les in die hele Bybel na my wete oor geld. Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie genoeg is nooit genoeg nie. Wanneer het jy nou al genoeg geld? Het jy nou al vir jouself gesê ek het genoeg? Hm. Toe ek hierdie woorde lees in Prediker 5 vers 9, het dit die soos die Hollander sê die die die dam onder die eend uitgeruk in my lewe. En ek het vir die Here gesê, ek is 'n professionele tekortkomer. Ek kort alles. Daar is nie iets nie of ek kort dit, 'n nuwe selfoon, 'n nuwe kar, 'n nuwe CD. 'n nuwe jy noem dit. En ek is ongelukkig tot ek dit het. Of is ek die enigste ou wat so dink? Mens noem dit in Engels consumerism. Ons lewe word bepaal deur die dinge wat ons wat ons wil hê en moet hê. Ehm um, bodemlose putte almal van ons. Ek sê aldag ons almal sê Psalm 23 is ons gunsteling Psalm, maar ons jok by vers 1b, die Here is my herder. Amen ek kom niks kort nie. Oeps. Want ons is professionele tekortkommers. En daarom Prediker 5 vers 9. As geld jou ding is, as dit is waaroor jou lewe gaan, as dit jou ding is wat jou motiveer in die lewe, gaan jy nooit genoeg hê nie. Wanneer is genoeg genoeg? Ek onthou as 'n jong predikant ook nog 'n predikant was voor ek by universiteit beland het onthou ek het 'n ou vir my gesê hy gaan nou aftree en hy het 'n eh, klomp 'n paar miljoen rand in die bank, maar dis nog nie genoeg nie. As hy dalk 80 jaar oud word, dan gaan sy geld nie tot dan hou nie. En ek het myself gedink, wat? 'n Paar miljoen rand en dis nie genoeg nie. Regtig? Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg nie. Nooit nie. So kom die storie van Moses Montefiore my so aangryp. In 1884 toe hy 100 jaar oud geword het, het die ehm um, London Times met hom 'n onderhoud. En en dan praat die verslaggewer met hom en hy vra vir hom en op daai stadium was Moses Montefiore een van die rykste mense in Londen in Engeland. En hy vra vir hom, "Wat is sy netto waarde in geld?" en hy gee 'n bedrag en die in die onderhoudvoeder sê nee nee eh, Moses jy moet ryker as dit wees. Hy sê ook is al wat ek nou maar gedoen het is om vir jou te sê wat is my waarde? Want my waarde lê in dit wat ek weggee. Jo. My waarde is in wat ek weggee, nie wat ek op my naam het nie. Het hierdie ryk man geleer. Prediker se eerste groot les. As geld vir jou alles is, gaan jy diep ongelukkig wees. Hoor die Here se woord. Hy sê dit kom tot niks. Hy sê dit kom tot niks. Onthou daai ryk dwaas van Lukas 12. Mens, jy is 'n gemaakte man. Jy het weggesit vir baie jare. Daai storie wat Jesus vertel, daai gelykenis. Dan het God net 'n paar woorde nodig om sy lewe op te som. Jou dwaas. Hm, in elk geval. Maar nou kom die prediker en hy dink so 'n bietjie prakties. Vers 10 van Prediker 5. As die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie. O, ja, dankie baie vriende. Almal ken mos nou vir ou ryk so en so en vir een of ander celebrity. Jy weet my vriend so en so. Mooi weer vriende noem die spreekwoord hulle. Die eh, verlore seun van Lukas 15 het hulle ook geken. Solank soos wat jy in aanvraag is, wil almal jou vriend wees. En as jy yesterday is hero is, ken niemand jou nie. Hoe dit ook al sê. En dan word die eters baie. En nou kom hy in vers 11, hy sê kyk 'n bietjie na 'n arm persoon. Die slaap van 'n arbeider is soet of hy min het of baie, maar die oorvloed van 'n ryke laat hom onrustig slaap. So hier's 'n paar kosbare juwele, skatte in die Bybelse skatkamer oor geld. As geld jou besit, <laughs> Besit dit jou meneer of mevrou. Jy gaan nooit genoeg hê nie. En moenie dink gelowig is as geïmmuniseer daarteenoor nie. Jy moet laat die Heilige Gees jou immuniseer of jy gaan 'n geldslaaf wees of jy nou glo of nie, totdat die Gees jou vrymaak. En hoe moet jy dit doen? Wel, jy moet weet as jy baie geld het, geen baie skyn vriende hê. Kyk 'n bietjie na die ouens, doodgewone mense wat nie beroemd of bekend is nie, wat in Spreuke 30 se taal net 'n bietjie het en ehm um, hulle slaap rustig. So weet jy wanneer ehm um, wanneer slaap jy goed? Wanneer die bietjie of die baie wat jy op jou naam het van die Here afkom. En nou vertel die prediker in vers 12 tot 16 van 'n bitter slegte ding wat hy in hierdie lewe geleer het. En hy kontrasteer dit met 'n baie goeie ding vers 17. So, wat leer ons tot nou toe in prediker 5? Hm, Versigtig met die Here. Hy leer ons die les van ons lewe oor gebed. Tweedens begin hy ons oor geld leer. En hy sê as jy dink die sin van die lewe lê le in baie, maak jy 'n baie groot fout. Hy sê kyk 'n bietjie wat gebeur met die ouens wat baie het. Hulle het baie vriende, maar hulle slaap is daarmee heen. Hulle lê die heel nag en bekommer, wie gaan hulle bank beroof? Wie gaan hulle bietjie indoen? en hulle is die heeltyd besig om sleg te voel en en ongelukkig te wees. Die ouens wat geldslawe is. Nou sê hy, ek het twee dinge gesien in die lewe. Vers 12 tot 16, 'n slegte ding en vers 17 tot 19, 'n baie goeie ding. Wat is die bitterswaar ding wat die prediker sien? Hy sê 'n man gaar rykdom op en dit bring net ellende. Nou die prediker dink nie alle ryk ouens is ellendig nie, inteendeel. Hy homself was dan welvarend. Jy moet ook nie per se dink dat dit 'n sonde is om ryk te wees nie. Salomo is ryk en die Spreukeboek sê rykdom is ook 'n geskenk van die Here. So moet nou nie dink die predikers het 'n skuldgevoel op almal wat geld het nie. Dit is ook nie 'n Nuwe Testamentiese gedagte nie. Die Nuwe Testament waarsku teen om besit te wees deur geld. En eh, daarom sê Jakobus 1 dat 'n ryke moet arm wees in die Here en 'n arme moet ryk wees in die Here. Maar die prediker sê nou vir ons wanneer jy geld opgaar net om iets goeds te voel vir jouself dat jy nou 'n gemaakte man of vrou is, dan bring dit ellende. As jy baie keer gebeur het dat baie ryk mense alles verloor, vers 13. En dit gebeur in corona tyd. Is dit nie hartverskeurend dat opregte mense, dalk jouself, mense wat jy ken wat hard gewerk het en wat vir ander mense werk gee, ewe skielik arm is nie. Ek lees in die koerant van van 'n eienaar van 'n winkel in Franshoek wat nou help vir chefs om um, kos uh voor te berei want hulle restaurante staan toe. Nou bring boere 'n klomp kos en dan kook hulle 15000 etes of wat 'n week of 'n dag selfs, ek kan nie onthou nie. En hierdie een winkeleienaar sê hy kom help want hy het al sy werkers moes afbetaal en hy sê eendag gaan ek self in hierdie tou staan. Vroeger het ek vir mense werk gegee. Nou help ek kos maak, maar eendag gaan ek self arm wees en in hierdie tou staan. En nou sê die prediker, jy moet een ding onthou, soos vers 14 van hoofstuk 5. Kaal het jy nie die wêreld ingekom, kaal gaan jy hier uit. Jy kan nie 'n venterwaandjie agter die luikswa aanhak en solank nou al 'n paar goedjies wegpak en vir jou vrou of jou man sê, "Skat, as ek die dag dood gaan, onthou om dit in die graf ook te sit nie." Ons weet, Kaal kom jy in, kaal gaan jy uit. Ek kan niks saamvat Prediker 4 vers 14 vir al jou inspanning nie. So as jy dink geld is alles, dan gaan jy nooit by 'n punt kom waar jy sê ek kom niks kort nie. Dan gaan jy altyd jok as jy Psalm 23 aanhaal. Jy gaan vals vriende hê, jy gaan ehm um, so bekommer oor al jou besittings dat jy sleg slaap en jy gaan vergeet Dis nie waaroor die lewe gaan nie. Jy kom kaal in en kaal uit. So as jy gedink het geld is jou identiteit. Hou op. Of as jy nou selfs alles verloor het in corona tyd of baie verloor. Dit is baie sleg. Moenie maak asof dit niks is nie. Dit is nie. Want dit is tog deel van ons lewe om hard te werk. Maar jy moet jou identiteit skuiwe. Want selfs al land jy weer op jou voete, eers moet jy weet die lewe gaan nie hieroor nie. En dis 'n bitterswaar ding. Ehm um, vers 15. Jy sloof jou af sê die prediker, jou hele lewe, jy werk vir jou letterlik mors dood. Wat kry jy daarvoor op jou end niks? Wat help dit dat jy jou so afsluit? So hy sê hy sien 'n bitterswaar ding. Die lewe is hard. Jy moet maar hard werk en dan gaar jy op en dan verloor jy en party ouens wen en party ouens kry meer en ander minder. Hy sê maar die lewe kan nie tog daaroor gaan nie. Dis 'n sinnelose lewe as dit jou lewe is. En nou sien hy 'n baie goeie ding. Vers 17 van Prediker 5. Hy sê ek het ook gesien wat goed is. On the one hand, but on the other. En en en as ons dit nie reg kry nie, want dis die geheim van die prediker in tot in prediker 5. Hy sien moeilikheid, hy sien alles is 'n jaag na wind, alles kom tot niks. Maar maak geen fout nie. Hy's die heeltyd 'n konnoisseur, 'n fynkenner van wat goed is. Kan ek weer sê, Prediker 2 vers 3:24. Die eerste fyn iets wat hy raak gesien het, onthou jy? Ehm um, hy het ingesien in in Prediker hoofstuk 2 vers 24 dat 'n mens nie kan eet en drink sonder die persent van die Here nie. Hy het dit 'n tweede keer gesê in Prediker 3 vers 10 en 11 dat ehm um, God gee goeie dinge. En hy het dit weer gesien in Prediker 3 vers 22. En nou vir die uh, vir die vierde keer. Hy sê ek het iets gesien wat goed is. En dis waar my aandag lê want ek kan saam met 10000 mense al die moeilikheid in die wêreld raak sien. En dis nie moeilik in corona tyd om jou te omring met hopeloses en moedeloses en uh slegte nuus rond te stuurders en sulke ouens nie. Elke tweede ou weet van alles wat verkeerd is. Elke derde ou is 'n kenner op wat die regering anderster moes doen en op die korrupsie van die polisie. Nou die dag nog het ons alles geweet wat met Eskom en met Malema en Zuma verkeerd is. Nou weet ons weer alles wat verkeerd is in coronatyd. Is dit nie verstommend nie? Jy noem 'n krisis en ewe skielik is kerkmense in kluis, kenners daarop. Hoekom ons nie sulke fyn kenners is op God se woord nie, slaam my dronk of dalk nie. Want ons hou van slegte nuus. Maar die prediker, dis die dis hoekom ons by hierdie boek stil staan. Vat my elke keer na die goeie toe. En elke keer bring God 'n persent. Kom ons vra of dit nou weer so is. Kom ons lees. Vers 17. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al hierdie geswoeg in die lewe. Dit kom 'n mens toe vir die leeftyd wat God hom skenk. Daai het jy dit. Dis die derde, die vierde keer dat hy dit sê. Hy sê dit een keer in Prediker 2, twee keer in Prediker 3 en nou al die vierde keer. Nou ek weet een ding. My pa het vir my gesê, Stefan, toe ek nog op <laughs> skool was. Dis nou die tweede keer dat ek vir jou sê, dan weet ek, "Jong, Nou is ek op afbob se stoepe. Nou is ek in die moeilikheid. As Pa dit weer sê, dan gaan hy <laughs> dit hard en duidelik sê. Nou is dit al die vierde keer dat die prediker sê, luister. Die goeie van die lewe is om 'n stukkie brood te eet en in die Here se teenwoordigheid te wees, uh, te eet en te drink en die lewe te geniet. In die harde lewe, jy kan kies om geld te jaag. Jy kan kies vir wysheid. Jy kan kies vir stres. Dis jou keuse hoe het hy vir universiteitsvriend vir my altyd gesê, dis elke mens se onvervreembare reg om 'n dwaase leefstyl te volg. Maar die Bybel sê, weet dit net en God gee vir jou wat jy nodig het. Vers 18. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. Laat ek dit reg sê. Hy sê en jy moet dit mooi hoor, anders dan hoor jy nou weer welvaartsteologie. Nee, want hy het ons nou gesê die rykes stres vir hulle kapot. As geld vir jou alles is, dan jaag jy dit en jy werk daarvoor. Hy sê maar wanneer God dit vir jou gee, laat hy jou dit geniet. Wanneer jy self jou afsloof, geniet jy dit nie. Jy stres net en jy bekommer en jy wonder wanneer kom die volgende korona en kyk hoeveel het ek verloor. Maar wanneer die Here vir jou iets gee, is jy ryk alles is 'n daaglikse stukkie brood, alles is 'n paar sente, dan is jy 'n geestelike miljonair. Of het jy vergeet van daai vrou van Markus ehm um, ehm um, um, Lukas 21 se eerste verse of Markus 12 vers 31 tot 34, daai ou weduweeetjie wat haar laaste sente ingooi. Jesus sê kyk hoe ryk is sy. Sy het meer ingegooi as almal. Jesus sê so nie ek nie. En dis wat die prediker bedoel. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang. Prediker 5 vers 18. En laat hom sy werk met vreugde doen. Almal is dik klip, almal klaar en ewe skielik sien jy daar's iemand wat fluit terwyl hulle besig is om asbliksakke leeg te maak. En iemand sê nou die dag vir my, "Dis it's the Lord sir that gives me this joy." Toe ek vra, "Hoekom sing jy?" Nou daar het jy dit. God maak jou ryk. Hy gee vir jou hierdie persent. As jy self vir geld werk, gaan jy strek, stres. As jy elke sent, elke stukkie brood, elke stukkie genade op jou tafel sien as 'n geskenk van die Here, gaan jy sê, hoe goed is die Here. So 'n mens, Prediker 5 vers 19, dink skaars na oor wat die lewe gebeur. Het nie nog tyd om te prut en te um, saam met al die ander ouens alweer die nuutste slegte nuus te hersirkuleer nie. Hy is so vol van die blydskap van die Here. Hm. Wat 'n boodskap. So mens dink skaars na oor hoe swaar dit in die lewe gaan. Dis asof jy vir ouens sal sê, "Sjoe. Kyk hoe die Here voorsien. Kyk hoe daar alweer manna uh, langs my uh, lewenstafel neergeval het." kyk na elke ou skewe snytjie brood. Ons het gedink dit is klaar met ons en toe is die Here alweer hier. Hoor jy die lyn van die prediker? Nee nee, hy's nie naïef nie. Hy sê nie glo maar net en alles sal regkom nie. Hy sê oor en oor en meer kere, jy moet weet, die lewe is hard. En moenie laat iemand anders jou iets anders vertel nie. Moet ook nie hierdie profesietjies glo wat sê, ag toe maar wat, dis amper verby en as alles weer normaal nie die normaal is swaar kry. Gejaag na wind. Ryk is wat arm word en onreg wat seevuur en jy noem dit. Maar jy as 'n gelowige moet weet in hierdie harde wêreld is God besig om 'n persent uit te deel. En hy persent is sy vreugde en sy teenwoordigheid. En weet jy wat, as jy by jou tafel gaan sit, hou die Here daar as eregas. En as jy in die lewe is, hou die Here daar as eregas. Kyk na alles op jou naam en sê Here dis van U af en geniet dit en deel dit. Ja, want dis wat ons Here Jesus vir ons sê in Handelinge 20 vers 35 deur die apostel Paulus as hy sê die Here Jesus het gesê dis beter om te gee as om te ontvang die dinge wat jou ryk maak as die dinge wat jy weggee. Die prediker leer my van die lewe. Hy leer my om nie te gou quick fix antwoordjies uit te haal nie. Om nie sommer so vinnig te sê die Here het 'n doel met alles en alles sal regkom en God het hierdie corona gestuur en jy noem dit nie. Nee, nee, nee, dink 'n bietjie, wees versigtig, kalm, kalm. Kalm oor vinnige antwoorde, kalm as jy self met die Here praat. Wees baie versigtig. Hm. Maar vind jou vreugde in God se persent. Nou toe, God het vir jou en vir my 'n persent gebring. Kom ons maak die geskenkpapier oop en ons geniet die Here en ons geniet wat ons het. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir die prediker. Dankie dat dit 'n preek is vir my lewe. Dankie Here vir elke snytjie brood op my tafel, vir elke sent en rand in my bank. Help my om te deel. Help my om so vol vreugde te wees dat ek skaars tyd oor het om te top en te prut oor die lewe. Ek dank U in Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou. Thank you.